apa ini ke kampus nah, tani petani jagung ya Pak berhasil tetap berhasil kuliah karena anak sampai S1 <laughs> walaupun kuliahnya sampai lima tahun iya. <laughs> Alhamdulillah selesai Amin kuliah jalan-jalan <laughs> thank you